Ciao a tutti ragazzi, oggi vi porto un nuovo video tutorial Ebbene andremo a smontare l'hard disk di una PlayStation 4 Slim e di una PlayStation 4 Fat Come prima cosa, se vogliamo mantenere tutti i nostri dati del vecchio hard disk anche sul nuovo dovremo fare un backup Ebbene io ho fatto un altro video dove spiego eh, come fare un backup e come reinstallarlo eh, ve lo metterò qui in alto a destra eh, nella scheda e vi metterò anche il link in descrizione ma nel caso in cui il vostro hard disk si sia rotto e dovrete sostituirlo per quello non sarà possibile effettuare il backup se invece il vostro hard disk non si è rotto funziona e vorrete cambiarlo solamente per eh, aumentare lo spazio che ha il nostro hard disk io vi consiglierei anche di eh, valutare un hard disk esterno per giocare. Se volete saperne di più vi lascerò sempre il link in descrizione di un, di un altro mio video e la scheda qui in alto a destra. Detto questo, se vogliamo sostituire il nostro hard disk dovremo sapere che il nuovo hard disk dovrà avere dei requisiti, ovvero dovrà essere eh, da 2 pollici e mezzo e dovrà essere anche eh, SATA 2 questo vale sia per PS4 FAT che per PS4 Slim c'è un altro piccolo accorgimento da fare se non verranno rispettati questi requisiti si invaliderà la garanzia bene ragazzi dopo questi accorgimenti l'unico requisito per smontare il nostro hard disk sarà un cacciavite a stella PH1 Bene ragazzi, arrivati a questo punto il nostro hard disk sarà sostituito, ma non avrà il sistema operativo. Per questo vi metterò il link in descrizione di un altro mio video che ho fatto dove riinstallo il sistema operativo da pennetta USB dal sito ufficiale della Sony. Vi metterò anche il link sulla scheda. Grazie a tutti ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, alla prossima! Thank mm-hmm. you.